қана сіздің назарыңызды алдыңыздағы тек қағаз жүзіндегі іс құжаттарға ғана негізделіп және де айыптау аппараты прокурор бүгін айтимбаев қорытынды берген кезде дұрыс сараланған деп едіңіз ғой бірақ алайда сараланған дұрыс сараланған немен екенін сіз ашық айтқансыз сондықтан да осы мақсатты сіздерге осы бейнежазба яғни сот отырысының хаттамасын сол кездегі заң бұзушылықтар жағдайы қалай орын алғанын сіздерге ашып көрсету үшін біз екі күнге созылған ә, э, сот отырысын ә, э, жалғастырып келеміз және де ә, біз не мақсатпен сіздерге көрсетіп жатырмыз яғни апелляциялық шағымда біз ол жерде көрсетіп отырмыз осы әкімшілік әкімшілік бұзушылық туралы хаттаманың да заңсыз негізсіз толтырылған және де ол заңсыз толтырылып бостандық ауданында толтырылып бостандық аудандық полиция инспекторымен толтырылып ол медеу ауданында ары қарай орын алғанның барлығы осы бейнежазба арқылы сіздерге жеткіздік құрметті сот сондықтан да тек қана істегі тіркелген құжаттарға ғана негізді ала бермей осы бейнежазбаны дәлелдеме ретінде алуыңызды сұраймыз ол бір және де екіншіден айта кететін болсам іс құжаттарына сіздің алдыңыздағы іс құжаттарға назар аударатын болсаңыз өткен сот отырысы барысында мен ә, сот жаңағы арқылы да айтып өттім оны ә, судья раисов сол кезде сіз осы жерде сот отырысы барысында алдыңыздағы құжаттармен де танысқан болатынсыз яғни ол әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама және де баянат сонымен қатар рысбек сатимайұлының берген түсініктемесі бұл құжаттардың барлығын не үшін айтып отырмын құрметті сот назар аударсаңыз хаттамада инспектормен толтырған инспектордікімен толтырған баянатта барлығы қате жазылған грамматикалық қатесі бар және де заң бұзушылық жағдаймен жазылған жаңа тойбаевтың өзі де сұрақ қойғандай сағат сегізде дейді назар аударсаңыз хаттама сағат он жарымда толтырылған он жарымда бұл он жарымда деген уақытын ол біз медеу аудандық полиция басқармасына келгеннен кейін сол жердің инспекторына неге мына хаттамада уақыт жоқ дегеннен кейін сол инспектордың өзі қойған он жарым уақытысы соны назарға алу және де ішкі кәсібай оның түсініктемесін қарасаңыз түсініктеме жоқ мен бұл бұл түсініктемесін айтып отыр сот отырысы барысында өзім баяндап деп басқа ештеңе жазған жоқ және де бұл құжаттардың барлығын ескерген үшін айтып отыр сот апелляциялық сот қаулысын яғни шығарда жаңа сіздер бір дағдылар айтатындарыңыз бірінші алдын ала сотының ә, сотының қаулысы негізі ә, дұрыс сараланған деп да оған дәлелдеме ретінде ә, жаңағы іс құжаттарда тіркелген хаттама және де баян және де рысбек сатибайұлының түсініктемесі деп түсініктемеде ештеңе жазған жоқ сондықтан осы назарға аударуды сұраймын деген ары қарай апелляциялық шағымды қазір айта кететін боламын бірінші рысбек сатибайұлының хаттары егер аудармадағы сұраптың қайықтамасын бейне хаттамасын толық жазу екенін қарап шықсаңыздар мына процесс соғудың қажеттілігі өйткені сол жерде бәрі дәлелденді хаттама толтырушы тарапынан қандай заңсыздықтар болды қандай сауатсыздықтар болды қолданады экстремистік сауатсыздықты пайдалануға құқықтық сауатсыздық сот процесі қалай өтті біз қалай дәлелдедік ол жаңағы отырған айтқан негізсіздігін соған қарамақ сол шараларға өздерінің шешім шығарып болар еді бірақ өкінішке орай бұл материалды сіздердің таныстырғандарыңыз алғашқы сот отырысында айтылғанда енді одан бергі уақытта Франция бойы мен онша сеніп отырған жоқпын менің құзырым жоқ сіздерге сұрақ қойып ана жерден айтылған мына жерден айтылған айтып жіберіңізші деп сұрайтын сол арқылы алдық енді оны сіздердің барлығыңыз білесіздер сот процесі кезінде сотқа тапсырылған құжаттар ол толық болу керек бұл олай болған жоқ толық болған жоқ кейін алдыртып отырсыздар тіпті осыны алдырту үшін қаншама әуреге түсті адвокат теорилерді өтініш жазасыз ба сөйтесіз ба бүйтесіз ба деген сияқты не үшін деген сияқты бұл жерде сөздің жұмысында сабақтық үшін жауапкершілік жоқтығы үшін өз бастарына алып қашып осы процесс басталған біз нені көріп отырмыз ауданнан да басқасынан да жауапкершіліктің жоқтығы ол туралы өткен ауданаралық сотта ашық енді солай мойындалды сол үшін жаңа хаттама толтырылған полиция қызметкеріне жеке үй бар мысалы ескерту жасау бірақ соны қазір осы жақта қалалық соттың өзі жалғастырып отыр өкінішке орай сот процесі болғаннан кейін біз өзіміздің кінәсіздігімізді заң бұзушылыққа бармағандығымызды әкімшілік дәлелдеуге тиіспіз және мен бұрынғы процесстерде де айттым мен жеке өзімді қорғау үшін осы шағымданып арыздан қазір мұнда суға түсті елең алды бұрында болып тұрған жер шамалы еді қазір еді баяғыда біреудің қызы болыпты кейін құлағы естімей қалды сөйтсе шешесі айтады дейді ғой бұрында оңып тұрған сиқын жолда енді келіп болыпты сол сияқты кері кетіп бара жатырмыз мына құдалауды тоқтату үшін біз бір топ азаматтар баспасөз мәслихатын өткіздік алғаш құдалау басталған кезде сотқа тарту басталған кезде сол кезде соның негізінде президентке азаматтардың құқығының қорғалуының кепілдігі ретінде келтірілетінді қатысады сол қатысатуға мәжбүр болды одан кейін одан прокуратураға тапсырған екен прокуратура жауап берді енді осы екі атты мекен сіздерге таныстырамын және іске қосып сұраймын оған бірден тіркеуге алмаймыз деп бас тартып қабылдамай жасауларыңыз мүмкін сондықтан мен неғылады онда не жазылды не үшін қазір ұсынып отырмын сол түсінікті болу үшін мен сіздерді сол хатпен таныстырамын екеуі де электрондық цифрлық жүйе тіркеуге алынған басында күні мерзімі көрсетілген және қабылдап алған жауапты адамдардың қабылдап алғандар нөмірлері қойылған кез келген уақытта жұмыс тексерілуге Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа жазылған хат. Заңсыз соттаулар үстін аяққа таптау. Тақырып осылай бойынша. Назар аудару үшін халық парламентте өткізген митингіге қатысқан белсенділерді сот арқылы қудалау тоқтар емес жиын бостандығын шектейтін заңда қиғаштықтар полиция қызметкерлері мен прокурорлардың судьялардың саяси тапсырманы орындауға жұмылдырылған туралы ақиқатты халық білсін билік жүйесіндегілер әділетсіздікке заңсыздыққа бару арқылы қоғамдағы ахуалды ушықтырып отыр бұл не тоқаевшылардың білместігі ме әлде президентке келтіруді ойлаған назарбаевшылардың жоспарлы әрекеті ме алматы қаласындағы әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттар басқара жағдайға кім жауап береді қазақстан республикасының президенті тоқаев мырза мына қаперіңізге аласыз кезектен тыс өткізілген он тоғыз наурызда лас әділетсіз сайлауыңыз халықтың наразылығын туғызды қарсылық білдіруге ақиқатты алаңдайтуға бұл жолда тыйым салынды митинг өткізуге алматы қалалық әкімшілігі келісім бермеді полиция прокуратура сот билік жүйеге қатысушылар жаппай жазылып жатыр олар конституцияға қайшы заңсыз әрекеттермен әкімшілік іс қозғады белсенді азаматтар аңдыды алдады күшке тиісті орындарға жеткізді процесске қатысушылар бір ғимаратта болса да онлайн жүйесін қолданды судьялар айыпталушылармен қорғаушылармен бетпе бет кездесуге тайсалды заң талаптарын өрескел бұзды саяси тапсырыстарды орындап жәрдем масқара болды азаматтар түсінің осылайша тапталуы ең алдымен сіздің және қазақ мемлекетінің абыройына орасан зор нұқсан келтірді тоқаевтың демократияның сиқы осындай болса әлем алдында ұятты кім ойлайды халық парламентін құрушылардан үрлеуге биліктің асыра сілтеуін тоқтатыңыздар қамауда бостандық берілсін әкімшілік істер тоқтатылсын шығарылған сот қаулыларының күші жойылсын бұл талаптарымыз орындалмаса біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетіне барлық қорғанушылар атына шағым жасаймыз алаңда бейбіт жиын ұйымдастыру оған қатысу құқығымызды шектеуге көнбейміз сталиндік голошекиндік саяси қуғындауды халықты жау санауды жаңғыртқан назарбаевтың тәсілдерін қайталамаңыз атысқа ұшыраған болшалдың тағдыры ізін басқандарға ісін жалғастырғандарға ащы сабақ бейбіт жиыннан халық наразылығынан қорқатын Бұқарамен санаспайтын диктатор басшының қазақстанға керегі жоқ міне осындай ескерту хат жіберілді бұны сіздер саяси мағынада хат деп қабылдамаңыздар бұл сіздер үшін сіздер басшылыққа алатын не болмаса назар аударатын мән беретін нәрсе өйткені осының ішінде айтылғанның бәрі өмірдегі бар шындық ешқандай шошқасы жоқ бұны біз көпшілік атынан талап етіп жібердік енді осы хатта он төрт адам бірінен бірі өткен президент әкімшілігі одан прокуратураға барды қаншама қызметкер қарады ары бері ақылдасты ақырында жауап беруге прокуратураға кетті прокуратураның қоғамдық мүдделерді қорғау қызметінің бастығы әбішев деген кісі соның атынан қол қойылған жауап сол жауаппен таныстырайын бас прокуратура сіздің қазақстан республикасы президенті әкімшілігіне келіп түскен жолдамаңызды қарады сіз Көкетаева, Х. Абдуллаев Б. Атимбаев Б. Нұрғази 2004-2003 жылы Алматы қаласында рұқсат етілмеген медициналық істі ұйымдастырып және оған қатысқаны үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің төрт жүз сексен сегіз бабы бойынша соттың қаулыларымен әкімшілік жауаптылыққа тартылғандарыңыз анықталды абдуллаев ақтб т 488 бабының алты бөлігі бойынша жауапкершілікке тарту туралы соттың қаулысына шағымданған алматы қалалық сотының нөл төрт нөл бес жиырма үш жылғы қаулысымен көрсетілген сот актісі өзгеріссіз қалдырылып заңды күшіне енген қазіргі таңда апелляциялық сатыда сіздің көкетаеваның және ақынбаевтың шағымдары қаралуда осыған байланысты әкімшілік жауаптылыққа тартылуыңызбен келіспеу бойынша және әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларына қатысты тиісті құқықтық бағаны сот берді қазақстан республикасының сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы қазақстан республикасының конституциялық заңының бірінші бабына сәйкес сот ісін қарау тәртібімен қаралуға тиіс өтініштерді арыздар мен шағымдарды басқа ешқандай органның лауазымды немесе өзге де адамдардың қарауына немесе бақылауға алуына болмайды соттың сот төрелігін іске асыру жөніндегі қызметіне қандай да бір араласуға жол берілмейді және заң бойынша жауаптылыққа тұрғызылады тамаша жауап сіз білетін біз білетін көпшілік білетін жауап өйткені біз бәріміз заңды оқимыз соттардың ісіне араласуға болмайды келуге болмайды осыны жаза отырып өздері келуге отыр сіздерге тапсырма беріп отыр прокуратура болсын жоғары сот болсын президент әкімшілігі тапсырмасы бойынша ол жұртқа белгілі әлгі оны басында жанып бара жатқан бөркін ала қашатын сияқты ала қашқан сайын оңай түседі мінекейіңіз біз осыған сенгіміз келеді сіз осыны қабылдап сол күні осы көрсетілген заңдарды ескертпеңіз басшылыққа алып жеке өзіңіз шешім шығарыңызшы жаңа мен айтқан лауазымдар мына жақтағы дүкілдетіп айтқанын тыңдамай арыңызға ұштарыңызға салып заңға сүйеніп отыр сонда біз риза боламыз сонда бүгін шу шығарып кеткен адамдардың өзі сізге рахмет айтады тіпті мүмкін бетіңізден де сүйреп арқаңыздан қағып сіздің азаматтығыңызға сіздің абыройыңызға сіздің заңды сыйлап құрметтеген адалдығыңызға соған сенім артамын және осыны Є прокурор Натан Шуш. Прошлое расследование коллеги, а потом в следующем. қалай іске қатысты әңгімелер бар әлде Операция шамы операция сіздер айтып кеттіңіздер респекциясында шам бойынша айтылу осы іске қатысты бірінші сатыдағы сотта берген өтініш тағы да қайталаймыз бұны алматы қалалық сотының үлгісіне қазақстан республикасы азаматы сәрсенбай өзбектің алматы қаласының әкімшілік құқық бұзушылар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының шешіміне төрағалық етуші судья раисов апелляциялық шағым қабылданған бірінші сатыдағы сотты әкімшілік жауапкершілікке заңсыз тартылған сәрсенбайдың мүддесінде осы іске қатысты бірнеше куәгерлерді шақырту туралы өтініш білдірілген алайда белгісіз себептермен куәгерлер шақыртылмады тыңдалмады біз үшін маңызды бұқар мән жинау туралы мәліметтерді сотқа мәлімдеу үшін төменде аты жөні көрсетілген азаматтарды куә ретінде шақыруыңызды сұраймын біріншісі қанапияев ма бостандық аудандық аудандық полиция бөлімінің бастығы полиция полковнигі осы іске негіз болған құжаттарды әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін сотқа жолдаған мақсат телефоны көрсетілді екінші есенбеков а алматы қаласы қоғамдық даму басқармасы коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысының міндетін атқарушысы ол кісі осы қанапияевқа хат жолдаған үшіншісі досаев еа алматы қаласының әкімі 2023 мың жиырма үшінші жылғы сәуір нөмір екі дробь қаулының авторы қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің жеті жүз қырық төртінші баптарын басшылыққа алып сұраймын жоғарыда аталған азаматтарды сотқа куә шақырып тұрады. Сәрсенбай мүддесі үшін өкіл бір дана сот мырзаға бір дана прокурорыңыз анықтаңызшы досаевты қай қылып айтасыз досаевты қай айтасыз досаевтың екі екі жүз екі екі дробь екі жүз жиырма сегіз іс материалдарында тіркелген мына бейбіт жиынға тыйым салған жөнінде өйткені осы құжаттың авторы сол кісі болып тұр сәрсенбаевбек митингке шыққанда да шыққан өзінде де мемлекет тарапынан мына заңда көрсетілген бейбіт жиын презумпциясы деген бар сонда қала әкімшілігінің тарапынан ол сақталмай отыр бейбіт жиын презумпциясы ол неліктен сақталмады неліктен досаев мырза өзінің қол астында істейтін осындай жұмыс жұмысшыларға осындай мүмкіндік беріп отыр заңды бұзуға неліктен заңсыз қалуға қол қояды осы сұрақтардың бәріне келіп сотта жауап берсе дұрыс болатын еді қалған адвокаттар шешімді қолдайсыздар иә сіз оңтаймыз бұл отырыс шартта адвокаттың шартын себебі осы отырыс шартта маңызы бар қандай мән жағдай көрсетілмеген осы іс құжаты досаев мырзаны шақыруы не себептен осы іс әрекеті қазіргі таңда іс әрекеті қаралып жатқан жоқ бұл іс мәні бойынша бара болады сол себептен көбінесе қажеті жоқ деп санаймын өзім пікірім иә. бұл жерде айтқан емес қанапиев да тұр қанапиев бостандық аудандық полиция басқармасының бастығы бәрін бүлдіріп отырған бірінші досаевтан басталса бүлдіргенді жалғастырып отырған қанатбек мырза иә жоқ бұл жерде мына хаттаманың жаратылыс екендігі жөнінде айттыңыз айттық тағы да айтамыз қанатбек мырзаның тапсырмасыменен бе кімнің медеуабан бастығының тапсырмасыменен бе қойлыбеков деген қойлыбеков емес пе қойлыбаев сәрсенбай мырзаның үстінен хаттама толтырады хаттамада көптеген заң бұзушылықтар тұр сосын мысалы біз сол барысында біле алмадық ол кісі не дейді хаттамада сәуір айының үшінші жұлдызында фейсбук ютуб әлеуметтік желісінде жүргізілген мониторинг барысында дейді сот процесінде бірінші сақтады сот процесінде біз қойылбаев иә қойылбаев мырзаға сұрақ қойдық фейсбук ютуб басқа да әлеуметтік желеге мониторинг жүргізетін кім деп деген сұрақ қойды ол сұраққа жауап бере алмады сіз ол мәліметті қайдан алдыңыз мониторингтің қорытындысын кімнен қай уақытта алдыңыз бұл сұраққа жауап бере алмады оның қандай болмаса да бір құжаты қағаздағы ізі қалу керек пе немесе ол сізге ауызша айтты ма кеше мен диванда жатып телефонды ақтарғанда рысбек сәрсенбайдың осындай әңгімесі шықты деп қандай болмасын ол полиция қызметкерінің қандай әрекет жасаса да ол әрекет алдыменен заңға негізделу керек қандай заңды негізде қойлыбаев мырза әрекет жасай бастады ал қойлыбаев заңсыздық жасаған екен неге оған оған тапсырманы қанапияев беріп отыр ма бастық бола тұра бостандық аудандық полициясының не десе қанапиев өзі сол заңсыз бола тұра өзі сол тапсырманы беріп отырды осы мәселелерді анықтау үшін қойлыбаевтың өзі осында керек және де іс материалдарына тіркелген енді жаңа өзіміздің өтініш хатымызға байланысты түсіндіріп жатырмын процеске қатысушыларға түсінікті болу үшін енді хаттама туралы көп барлық жерде тоқтамай ақ қояйын бұл жерде қанапиевтан басқа керекада есенбеков мырза есенбеков мырза алматы қаласы қоғамдық даму басқармасының коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы міндетін атқарушы есенбеков мырза Қанапиевқа хабарландыру жібереді он бірінші сәуір күні э, тоғызыншы сәуірге жеке немесе заңды тұлғаларға алматы қаласы республика алаңында тәуелсіздік монументалмалда қандай да бір бейбіт жиналыстар өткізу екенін хабарлаймыз деп он бір күні жолдайды сонымен қатар осы Есенбековтың дайындаған қағазының құжат деп айтуға келмейді қағаз қағазының негізінде досаев мырза жоғарыда ә, уақыты нөмірі көрсетілген қаулыны шығарады неліктен екенін білмеймін іс материалдарына орысша жазылған жауаптар келген екен турымбетов пен қасымовтың атына Рассмотрев ваше уведомление от 3 апреля о проведении митинга разъясняем следующее на 9 апреля 2023 года в Твери шокана валиханова запланирован культурно массовые мероприятия. В этой связи сообщаем, что в соответствии с подпунктом 10 пункта административного закона постановления Примата города Алматы от 5 апреля 2023 года номер 2, дробь 228, вам отказ в проведении митинга 9 апреля 2023 года с 12 до 15 часов с Твери Шохана Валихану на заявленную тему. В случае несогласия с данным решением и так далее, прилагается копия постановления. Исполняющий обязанности руководитель Есенбеков Петр. Орындаған А. Мусаев деген мырза телефон нөмірі көрсетеді тұр. Неліктен бұл кісілер заң талаптарын сақтамады? олардың заң талаптарын сақтамағандығы өз кезегінде полиция қызметкерлерінің полиция басшылығының заң бұзушылығына әкеліп соқты олардың заңсыздығы өз кезегінде байқұс заң бұзғандығына әкеліп соқты заңсыз шешім шығаруға әкеліп соқты сондықтан бүгін апелляциялық сотта мүмкіндік туып тұрғандықтан апелляциялық соттың құзырында осы жерге келіп куә ретінде біздің тарапқа сұрағымызға жауап берсін егер сот әділ таза өтсін десек заң шеңберінде өтсін десек осы өтінішті қанағаттандыруды сұраймыз өтініш хат бойынша өтініш хат теңіз бөлімдесіне шешілді медиаға тағы өтініш иә мен сол қазір мына айтып өтті және де қорғауымыздағы рысбек сәрсенбайұлы ағамыз айтып өтті жалпы екі күнге екі күн бойы созылған бұл сот отырысы барысында біз осы хаттаманы бір хаттаманы айтып келеміз сот отырысы барысын бұл жерде бізде бұл хаттамамыз әкімшілік құқық бұзушылық туралы яғни он үшінші сәуір екі мың жиырмасыншы жылы толтырылған п болып құрылған хаттама және де өткен сот отырысы барысында анықталғандай он үшінші сәуір екі мың жиырма үшінші жылғы сот отырысы сот осы жерде көп зерттей келе көп ізденіп ізденіп бір мақала тауып алды хаттама туралы бұл әрине өзіңіздің мақалаңыз екі мың он бесінші жылы сіздің хаттама сот сот жұмысының айнасы атты мақалаңыз жарық көрген екен осы мақалаға сәйкес өзіңіз айтып отырсыз сот ісінің хаттамасы сот жүйесіндегі дәлелдемелерді бекіту формаларының бірегейі болып табылады өйткені менің ойымша ол дербес қолданылады ал қалғандары қосымша түсіндірме сипат тұрғысында жасақталады яғни сот отырысының хаттамасы әкімшілік істі сот отырысында сот отырысына қараудың барысында бастан аяқ бекітеді бұл жерде әкімшілік іс жүргізудің барлық сатысында дәлелдемелерді сараптайтын жетік бағасын таразылайтын субъект ол сот депсіз және де сот отырысының хаттамасы ғана бірінші саттағы соттың өз міндеттерін толық орындағанын куәландырады ол туралы іске қатысты іске қатысты ол туралы кодекстің жиырма бесінші тармағында көрсетілген бұл орайда заң шығарушы сот отырысының немесе отырыстан тыс жасалған жекелеген процестік әрекеттің хаттамасы істі талқылаудың немесе жекелеген процестік әрекеттің әрекет жасаудың барлық елеулі мән жайларын көрсетуге тиіс деп түйіндеген ендеше хаттаманы уақытында сапалы сауатты толық ә, э, толтыруларына әрқашан мән берілуі тиіс деп өзіңіз құрметті сот осындай мақала шығарған өте керемет мақала мақаламен мен не қорытындылай алдым құрметті аталған сот отырысы жалпы осы аталған әкімшілік іс бірінші сатылы сотта да және де мұны толтырған хаттаманы толтырған полиция инспекторының хаттамасы да бірінші сатылы соттағы сот отырысының өзі де барлығы заңсыз негізсіз өткенін дәлелдейді сондықтан әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің сегіз жүз қырқыншы бабын негізге ала отырып аталған бірінші сатылы соттың сот қаулысының күшін жоюды сұраймын және де әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің белгілі жүз қырық бірінші бабының бірінші бабына сәйкес бірінші бабына сәйкес аталған әкімшілік істі осы жерде тоқтатылмақ өтініш иә өтініш уақыт өтініші дайындалып келген кезде бәрі мерекеледі хаттамада Қойлыбаевтың жазба хаттамасының негізінде іс қозғалысына бойынша талқыланған ал енді сол қойлыбаевтың жазған хаттамасына қараңыздаршы бұл өзінің хаттамасының екінші бетінде былай дейді көзделген заңның алтыншы бабының үшінші тармағына сәйкес егер өтініш берілмеген болса кейін соны туралы шешім шығарылса өткізу кезінде ұқсаған тәртіп бұзылған жағдайда сондай ақ азаматтардың мен денсаулығына қауіп төнетін қоғамдық тәртіп бұзылатын жағдайда жиналыстар митингілер шерулер ниеттер мен мен демонстрациялар республикалық маңызы бар қаланың астананың ауданның жергілікті атқарушы орган өкімін талап ету бойынша сөзсіз тоқтатылуы тиіс дейді алтыншы бап үшінші тармағы енді осы сыйлық дәлелдерді бағалай отырып азамат сәрсенбай әзішбек қазақстан республикасының бейбіт жиналыстар митингілер шерулер пикеттер және демонстрациялар ұйымдастыру мен тәртібі туралы қазақстан республикасы заңының екі үш төрт алты баптарының талаптарының орындалмағандығы яғни оның осы баптың алтыншы бөлігінде көрсетілген әқ б кірмен төрт жүз сексен бабы жеті бөлімде көрсетілген әкімшілік құқық бұзушылықты жасағандығы туралы анықталды бір жерде мен түзетіп оқып отырмын соған түс жазылған енді қай статьяға сөйлеп отыр қараңыз айтып отырған жаңағы жиын өткізу тәртібі туралы заң митингке қатысты заң соның алтыншы бабының үшінші тармағы дейді қарайық алтыншы бабының үшінші тармағы бұл заңдағы қиғаштықтардың өткен жолы дәлелдеп жеріне жеткізіп жатқан болатын мынау тікелей осы өзінің негізгі алып отырған статьясына байланысты екінші бап екінші баптан бастап алтыншы бапқа келеміз бұл өз алты пункттен тұрады қазақстан республикасының бейбіт жиналыстарын ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заңнамасы осы алтының бірде біреуінде маған қатысты нәрсе жоқ тыйым салған мен бұзған оның ішінде екіншісін көрейік мемлекеттік қауіпсіздік қоғамдық тәртіп денсаулық сақтау басқа адамдар құқықтары мен бостандықтарын қорғау мүддесінде осызанда заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда бейбіт жиналыстар бостандық құқығы шектелмейді шектелуге тиіс емес шектейтін ешқандай пункт жоқ бұл жерде конституциясына мен ана ауданаралық сотты бәрін талдап талдап айтқанмын сондықтан мына жерде уақыт алмаймын мен сұрақ қойғанмын нақтылы мен бетіме мас киіп барыппын ба қалтыма пышақ салыппын ба не болмаса тағы басқадай жаңағы тыйым салатын нәрселерді экстремистер жинап алыппын ба ешқандай дәлел жоқ бұл екінші бап бойынша егер екінші бап бойынша дәлел бар десе қазір прокурор айтып берсін үшінші бап бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу қағидаттары бұл бір тармақ алты тармақшадан тұрады бұнда да ештеңке жоқ оны мен талдап оқымай ақ қояйын сауал төртінші бап бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру бұл бір тармақ жеті тармақшадан тұрады осының жетеуінде де трансфиксацияға қатысты тыйым салуға рұқсат етілмеген бұзып қойған ештеңке жоқ енді жаңағы алтыншы бапқа келейік бейбіт жиналыстарға қатысушының бейбіт жиналыстарға қатысу деп аталады бұл жерде енді басқа жаңағы тапқан бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыда жергілікті атқарушының тиісті келісімі болмаған кезде киіз үйлер шатырлар өзге де құрылыс жайлар орнатуға деген бап бар тармақша бар басқасының бәрі келмейді мен уақыт кетмес үшін оларға тоқталып жатқан жоқ оны қаралып отырған осы үй жергілікті атқарушы тиісті келісім болмаған кезде дейді а жергілікті әкімшіліктен келісім болған жоқ демек сенің митингің заңсыз дейді ал ол мынаны дұрыстап оқып отырған жоқ қазір өздеріңіз қараңыздаршы үтір нүктесіне басқасына мен байыптап оқимын сіздердің назар аударып отырыңыздар бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыда жергілікті атқарушы органның тиісті келісімі болмаған кезде киіз үйлер шатырлар өзге де қоқыс орнатуға соңында сөйлемді алып көшіруге қосады дей салады қандай жағдайда киіз үй тігуге болмайды шатыр тігуге өзге де құрылыстар орнатуға болмайды қандай жағдайда жергілікті атқарушы органның тиісті келісімі болмаған кезде сөйлем түсінікті оқылықты, ал енді бұны бұрмалап жүр дәл осымен бәріміз соттап жүр бүгін де екеуі соттап жібердіңіздер дәл осы қазақсыздар ғой оқылықты қараңыздаршы өтініш бұл жерде тыйым салу неге байланысты болып тұр қайтына болды, сол алтын бейбіт жиналыстарын ұйымдастырушыда жергілікті атқарушы органның тиісті келісімі болмаған кезде киіз үйлер шатырлар өзге де қоқыс жайлар орнатуға тыйым салынады егер осыны басқаша оқыса жергілікті атқарушы органның тиісті келісімі болған жағдайда онда тыйым сала алмайсыз киіз үй теруге тыйым сала палатка құруға міне ол жағдайда арыға бару болмайды деген нәрсе емес рұқсат етпесе әкімшілік киіз үй тіге алмайсың палатка құра алмайсың оның заңсыз болады өйткені оған тыйым салынады деп тұр тыйым салудың неменеге бағытталғанын алдымен түсініп алу керек қой қауашақтасаң кішкентай ойлау керек қой бос қауашақ болса ары бері шайқап шайқап көру керек қой айналасына жан жағын Сонды қайтадан оқысын осылай жанбоштан тұр. ал осы жерде қаншама уақыт болды бұрмалап пайдаланып отырмыз осы жерде шаршыбек молдажанов деген мықты мен өзім керемет сыйлайтын жазушы отырмын қазақтың классик жазушы қабдеш жұмаділовтің өзі бағалаған егер мен дұрыс айтпайтын болсам сол үшін сұраңыздар қазір қалай түсіндіріп береді екен ең болмаса кез келген осында отырған қазақтар сауатты кісілер жоқ мынауыңыз дұрыс емес сіз бір болмақ дұрыс дейді бірегейлі түр де жоқ соңынан қойған не болса басқа қосымша сөйлем де жоқ егер бұлай болса бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыға жергілікті атқарушы орган тиісті келісімі болмаған кезде үтір тұрса содан кейін тағы бір екі сөз тұрса ондай жағдайда жаңағы киіз үйлер шатырлар орнатуға тыйым салынады онда түсінікті келісім бөлек болады рұқсат алу рұқсат алмаған адам болса рұқсат алмаған кезде алаңға баруға десе алаңға баруға екі сөз тұрса содан кейін барса киіз үй тігуге тыйым салынады дұрыс осылай бұл жерде тиім салып отырған жоқ Тиім неге салынып отыр Тиім әкімшілік рұқсат етпеген кезде киіз үй тігуге шатыр құруға басқадай да жаңағындай құрылыс жерлер орнатуға болмайды түйшік тігуге ал осыған қалапта басқа жағдайда қолданады осыған қалай келісеміз ойлаңыздаршы орыстардың бір несі бар ғой осы заңгерлер сіздердің араларыңызда жас қолданылды жүріскерлікке қатысты қазіргі кезде фамилия деген үш сөз үш қай жерге қоясыз соған байланысты өзгереді кәдімгіден кейін қойсаңыз жазаласын шешуге болмай болып шығады кәдімгі үтір незе фамилия ал егер казнит незеден кейін үтір қойсаңыз фамилиялар десеңіз жазалауға болмайды кешірім жасалсын заң бойынша мінекей мына заңда не жетпей тұр бір өтірменен екі сөз жетпей тұр ырысбек сәрсенбайұлын кінәлі санауға өте дұрыс дұрыс дұрыс ақа. аға мінекей жұрттың қандай рөл атқарады және етістік серіктік баруға алаңға баруға ең асағанда дебе қойсын сонысы түсінік Барлыға деген бір сөз ғой үшін. тыйым салынады адам түсіп тұр Барлыға тыйым салынады киіз үй тейім тыйым салынады қалай енді сіздер осындай сауатсыз заңмен өздеріңізді сауатты санай отырып мені ол отырсыздар қабылданады ма түсіндіретін нәрсе беріңіздер мына заң түкке де жарамайды деп өткенде өтініш жасадық ауданаралық сотқа конституция сотқа жіберіңіздер конституцияға қарама қайшы сәйкестік жоқ соны анықтаңыздар тыңдаған жоқ сіздер тыңдаған жоқсыздар қажетсініп отырған жоқсыздар өзің білме өзіңнің білгенін тыңдама деген принцип ол жарамайды мен өткенде сол прокурорға да учаскелік инспекторға да айттым айналайындар сендер заңгер екенсіңдер дипломдарыңды алып келіңдерші қандай бағамен оқып келгенсіңдер көрейік рахмет мынау сауатсыздық бұл жерде жаңағы майордың сауатсыздығы судьяның сауатсыздығы прокурордың сауатсыздығы енді соның керін сіздер құшсаңыздар не болады квалификация дұрыс емес сіздер бұл екі белсенді азаматты соттадыңыздар несін өтінішін қанағаттандырусыз қалдырдыңыздар сол жазаны бекітіп бердіңіздер сол сауатсыздықтың салдары кінәсіз азаматтарды соттап отырмыз сондықтан мына шикі заңмен тілсіз заңмен мен өткенде мына бұржақ заңмен шешім шығаруға болмайды деп сол бұржақ заңды өшіріп әкеліп одан ары қарай бұржыратып отырмыз мұнымен адам тағдырды шешуге болмайды ал енді неге осындай қудалаулар жүріп жатыр осыны ойланып көрейікші не үшін не үшін осы қоғам белсенділерін елге жанашыр мемлекеттің халын ойлап жүрген ұрпақтың жайын ойлап жүрген отаншыл азаматтарды қудалап отырмыз жауапкершілікке тартып отырмыз бар кінәсі митингке барғаны қатысқан. иә мен бұл митингіні мен шақырдым иә бұл митингіні мен ұйымдастырдым мен бірінші сәуір күні халық парламентінің жиналысы өткен кезде мына сайлаудың дұрыс өтпегендігін ұрлықпен қараулықпен харамдықпен жүргізілгендігін қазіргі сайланған парламенттің легитимді емес екендігін талқыладық көпшілік сондай шешім қабылдады ал енді осыны билікке қалай жеткіземіз митинг арқылы алаңға шығу арқылы айғайлап айту арқылы көп қауым жиналса сонда керек болса да биліктің құлағының қағырау ашылар бірдеңені ұғар дейді ол біздің азаматтық құқығымыз ол конституцияда жазылған нәрсе соны пайдалануға алаңда бар мен шөпшіді прокурордан сұрадым сен сұрақ қойса не үшін рұқсат етілмеген митингке бастап шықтыңыз деп сұрақ қойды көре жоқ өйткені ол біліп отыр қанша рет өтініш береміз митингке шығуға досаевқа сілтеп қоямыз досаевтың мыналарға адамдар отыр тапсырмай деді ешқандай митингке рұқсат етпеңдер әртүрлі сылтау табыңдар сылтау табады олар заңның керегі жоқ оларға бір бап бар ана алматы қаласы бойынша үш жерде ғана рұқсат етілген орын деген сол үшеуі үш жақта жайрақ болады сол күні мына жерде ба су тасқыны бола ма жоқ әлде ол жерде табаны кішкене бесікке толып кете ма сонысы талқылатта бермейді бермейді бермейді қаншама рет өтініш жасады осы халық парламентінің өзінен үш адам алты адам үш топтан өтініш берді берген жоқ айтып жатырсыз қаланың әкімі сотқа беріңіз деп дұрыс олардың бірақ сіз айтпасаңыз не білеміз енді қаланың әкімі сотқа береміз біз осыдан кейін рұқсат етпеген үшін азаматтардың құқығын аяқ асты еткендігі үшін оған да жетеміз ал жалпы неге рұқсат етпейді митингіге бірінші мәселе қазіргі нақты жағдаймен айтатын болсақ ол парламент легитимді емес сайлауды дұрыс өткен жоқ әрнеге президент тоқаевтың өзінің сайлануы легитимді емес егер мына парламентті солай мойындайтын болса аржанды тоқаевтың өзіне солай болды демек бұлар алып келетін болса қылмыстық кодекстерменен билікті иемденіп алушылық болады ана билікті басып алды тартып алмақ болды одан опасты деп мәсімді сотталды ғой сол сияқты соттауға болатын нәрсе билікті иемденіп алу деген ол тек қана қару жолмен ғана иемденіп болмайды ол осындай өтірік жалған сайлау арқылы бұрмалау арқылы сол арқылы да иемденіп болды. назарбаев иемденіп келді отыз жыл бойы ақыры не болды елді тақырып отырғызды өз аузының алдында тұр <coughs> сайлау дұрыс өткен жоқ мінекей соның мәселесі көтерілді бір екінші қазір отанымыз үлкен қауіптеніп отыр ол тағы да биліктің басында бұлардың мына қытаймен екі арадағы визасыз барыс келіс мәселесін шешілу осы мәселеге осы мәселеге митингіде осы да сөз болды мінекей осыған жол бермеу керек біз қытайға жол бермеу керек дейміз ал олар жол бермеу керек дейді бүгін отыз жыл опасыз демегенде, сақын демегенде не дейміз ертең қытай қаптайды жауап алады оған қаншама дәлелдер келтіріліп жатыр айтылып жатыр осында тұрған азаматтардың әрқайсысы әлеуметтік желіде соны талдап талқылап шамданып отыр бүгінгі жиынға келіп отырғандар да сол митингге жиын бостандығына қолданылмайтын мүмкіндік алса көшеге шықса осы мәселені көтерсек билікті тоқтатсақ деп отыр осы қылмыс па осы жазалайтын нәрсе ма ертең шығамыз митингіге рұқсат етсін етпесін әртүрлі түрде шығамыз егер дұрыс шешім қабылдамайтын болса ештеңе тоқтатамай митингке шығуды тоқтату үшін қоғамдық азаматтардың белсенділігін басу үшін саясаткерлерді қайыру үшін астына жығу үшін тыйым салу сотпен қолдану ол қылмыс он деген айтып кетеді болсын бір сұрғын оқысыздар және сатқынды сіздер байқамай қаласыздар биліктің тоқшоқпар боламын деп қандай қылмыстық әрекетке қандай жағдайға түсіп кеткен жөнімізді ойланыңыздар ес жиыңыздар шыңыраудың құздың алдында тұрмыз еліміз тұр жалғыз сіздер емес мәсіптің емес одан қасірет жасамай ақ қойыңыздар адвокат болсаңыздар да басқа қызмет істесеңіздер де нан тауып жейсіздер күндеріңізді көресіздер ал егер ертең қытай баптаса қытайдың қыспағында бақса сонда отырамыз бәлеше деген сот болып еді бәлеше деген прокурор болып еді солар ана хансұлармен құда болыпты хансұларынан ана жиендерін алып ана тізесін алып хансұлшы ән айтып отыр екен тілі келсін келмесін деп сондай сезіну қауымдарыңыз келген ба іске қатысты қатысты іске қатысты айтсаңыздаршы негіз ғой енді негіз қатысты деп есептейміз негіз енді митинг мәселесі іске қатысты ал митингке рұқсат етпейді сотпен қудалау бұл да іске қатысты мен сіздерді сонда сақтандырып отырмын мен өткен жолы үш бейне көріністі әлеуметтік желідегі іске тартуды қарап зерттеуді өтінді бас Қазет қажет санаған жоқсыздар өкінішті мен сол кезде айттым прокурор сіз үшін ең керек нәрсе мен митингке барғанымда дәлелдейтін шақыратын дәлелдейтін көрсетті ол жерде мен митингі шақырдым сегізі күні сегізінші сәуір күні алаңда тұрып шақырылды бас прокурордың орынбасары жандос дәбілғалиевбек орынбасарын шақырды қаланың әкімін шақырды ертең келіңдер халықпен бір босағанда жолығайық талқылайық мәселені митингі мәселесін талқылайық мына сайлаудың мәселесін талқылайық келіңдер деді рух болды екеуінде біреуінің астынан сәуле түспей қалған болды. неге келмейді неге халықпен сол жерде тұрып сөйлеспей тек қана сенің ескерту жасап кетіп қояды біз оны келеді кемейді, оны өздеріңіз барып сұрайсыз ғой біз оны баға бере алмаймыз неге келмедің неге деп айта алмаймыз оны именно сізге мен баға бер деп тұрған жоқ. өйткені сіздердің баға беруге сіздердің батылдарыңыз жетпейді Ол іске қатысы жоқ іске қатысы бар мен неге екеуі шақырдым ол рұқсат етілмеген митингі болса мен неге солар шақырып отырмын мен заңды түсіндірейін заңда кемшіліктер түсіндірейін сол жерде бәтуаға келейік ана қан төгілген алаң сексен алты жылғы желтоқсанда жиырма екінші жылы қаңтарда бейбіт келісімге келіп алаңы болсын халықтың үніне істейтін алаң болсын бейбіт шерулер өтетін алаң болсын сол мәселені шешейік деп шақырды а сол үшін кінәлі болды. а егер ол бәлкім олар мен бізді де бір учаскелік полиция хаттама толтырып сотқа көп, соңымызға іліндік деп қорққан шығар ендігі только не үшін митингіге қатысушылар қудалайды сіздер қудалап отырсыздар бізді қудалап отырсыздар не үшін біріншіден адам, адамдардың конституциялық құқығын сұрамады. бұл назарбаев билігіне қойған ескеріледі тоқаев соны сен жалғастырушы болды ең басты мәселе азаматтардың конституциялық құқығын қорғау сыйлау оны қорғауға жол бермеу полицейлер арқылы прокурорлар арқылы соттар арқылы керісінше соның бәрі азаматтардың конституциялық құқығын қорғауына қызмет етуі керек заңда солай көрсетілген берген аттарында солай жазылған екінші авторитарлық тоталитарлық билік жүйесін сақтау оның ғұмырын ұзарту үшін. Назарбайтың ғұмыр ұзартыңыздар, ең Тоғайтың ғұмыр ұзартыңыз отырсыздар. Билікте ғұмырын, жеке басын өмір жастайды Ол қандай жол жолтанды? Олда авторитар, каталитар таңдады демократиялық жол, жылы жоқ тастады Ә демократия деген бесі қауында алмайды Құқықты. Мемлекет құруды ойласа, олай істемейді. үшінші салқын билікті отанға елге опасыздығын айтқызбас үшін митингілерге рұқсат етілді мен осы айтқаныма жұрттың келісетіне толық Еш ешқайсысы етімге рұқсат етпейді итке қалқошыларға рұқсат етеді бір жынысты гомосексуалистерге рұқсат етеді тағы сол сияқты А басқа митингке рұқсат жоқ Сатаудағы әкімшілік рұқсат бермей қою керек бітті келісіммен рұқсат етілмеген митингке қатысқан үшін сол керек шетіне қамау керек автозақпен тасу керек сонда соттау керек төртінші демократияландырудан өлерде қорыққандықтан митингке рұқсат етілмейді билік тармақтарындағылардың барлығы үшін қазіргі жағдай өздеріне қолайлы сіздерге де қолайлы осы сала прокуратура сот саласы жемқорлыққа шетінен батқан сала тазартудан жаңараудан қорқады өзгертуден қорқады сондықтан да оларға қорғасын ауысса да сол бұрынғы режимде қала беру керек мінекей не үшін сіздер арбаңызды заңды бәрін аппақ кетіп аппақ кетіп азаматтардың басын таяу байлатуға тырысты сол жеке мүдде жатыр адал судья адал пагу таққан кез келген құқық қорғаушы мынандай жағдайда қызмет бастайды да кетеді оның жардың түсінгенін алтынбек сәрсенбаев бәрін көрсетті режимге қызмет етпеймін халыққа қызмет етемін деп кез келген сондай болыңыздар сондықтан да мен осы сөзді дәл осы уақытында айтуға азаматтық хақым бар мінекей содан кейін тағы да бір біріңізге керексіздер анау астана сіздер аудан көз жұмып қарайсыздар қылмыс жасалып жатса заңсыздық болып жатса ал басқа қарапайым адамдар мына ортаға қатысы жоқ ұрлыққа билікті иемденіп алуға жемқорлыққа олар жазалауға лайықты заң солар үшін жасалып жатыр тіпті сауатсыз өзі соларға пайдаланып отырсыздар мықты екенсіңдер тоқтайды екенсіңдер мына заңдағы қисықтықты қателікті түзеттеріңіздер сонымен соқтырыңыздар менің сөзім соңында айтамын құдалауды менен басқа тоқтатыңыз бүгінгі шығарған шешімдерімізді Біз әр жоғарғы сотқа барамыз біріккен ұлттар ұйымына дейін барамыз халықаралық ұйымдарға кез келген шығарамыз европарламентке болсын басқасына болсын өз аяғымызбен европаға барамыз өз аяғына келгендер болса осы мәселеге назарын аудартамыз мұның бәрін жай қалдыруға болмайды егер дәл осы уақытта кете беретін болса не боламыз ойлаңыздаршы не боламыз ұрпақтарыңыз не болады сіздердің жүйіп берген әртүрлі жолменен нәпақаларымыз оларға асып болмайды оларға азық әділетті қоғам саналы қоғам демократиялық ел соны жасауымыз керек бірлесіп жасауымыз керек Бұл екіге бөлінбей халық бір жақ билік екінші жақ сіздер биліктің бір тармағысыздар және жай тармақ емес осал тармақ емес ең мықтысыздар заң үстемдік құрған елде адал таза судьялар жұмыс істейтін елде президенттің өзі келіп тұрады сұраққа жауап береді бәріне заң бірдей жауапкершілік талап етеді сонда ел болуымыз міне сонда сіздер нағыз отанның патриоты нағыз саналы азаматымыз дороже. мына процесске қатысып отырған прокурор мырзаның назарын сот тарапынан процесстік нормалардың бұзылып жатқанына назарыңызды аударып отырмын өйткені бізде бүгін жалпы біз бұл сотқа сенім білдіреміз бе білдірмейміз бе басқадай процестік нормалар сақталып тұрған жоқ өтінішке қатысты өтініш айтылады тараптардың мына қатысып отырғандардың толық пікірлері соңында жатқан жоқ осыған назарыңызды аударамын біздің алдындағы өтінішімізге қатысты сонымен ешқандай шешім қабылданған жоқ кеңес бөлмесінде деп айтылды бірақ та ол соған мына біз көрсеткен куәгерлердің кейін сотқа жауапкермендігі өте дұрыс өте маңызды болатын еді өйткені соған сүйеніп әділ шешім шығаруға толық негіз болатын еді ә, сондықтан енді мынандай өтініш беруге тура келіп тұр дәлелдемелерді жарамсыз деп тану туралы бұл бірінші сатыдағы сотта да айтылған бірақ та қазір ә, нақтылап өтініш білдіреміз бірінші сатыдағы судья раиса құлқұзыретті біліктілігіне негізгі күмән тудыратын мән жайлар байқалды сотта сот тарапынан көптеген заң бұзушылықтарға жол берілгені апелляциялық шағымда нақты көрсетілген заңсыздық өз кезегінде заңсыз хаттамаға негізделген полиция департаментінің бірінші сатыдағы сотта ұсынған дәлелдемелердің бұрмалаған бұрмаланғанына соттың назарын аударамыз дәлелдемелерге қатысты кодексте сот солардың негізінде тараптардың талаптары мен қарсылықтарын негіздейтін мән жайлардың сондай ақ істі дұрыс қарау және шешу үшін маңызы бар өзге де мән жайлардың бар немесе жоқ екендігін анықтайтын заңды тәсілмен алынған фактілер туралы мәліметтер іс бойынша дәлелдемелер болып табылады деп көрсетілген осы кодекстің отыз тоғызыншы тарауында дәлелдемелер және дәлелдеу жеті жүз алпыс бесінші бабында дәлелдемелер біріншісінде жүргізуінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс шарттан судьяның немесе органның лауазымды адамның осы кодексте белгіленген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылық құрамын барлық белгілері бар іс әрекетін болған немесе болмағанын өзіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізіліп жатқан тұлғаның осы іс әрекетті жасағанын немесе жасамағанын осы тұлғаның кінәлілігін не кінәсіздігін анықтауға негіз болатын заңды түрде алынған нақты деректер сондай ақ істің дұрыс шешілуі үшін маңызы бар өзге де мәжелер әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша дәлелдемелер болып табылады полиция департаментінің хаттамасы қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің талаптарына сәйкес жарамды дәлелдер қатарына қосуға келмейді өйткені олардың мына нақты іске ешбір қатысы жоқ жарамсыз және сенімсіз тек жасалу мақсатында әдейі ұйымдастырылған деп тұжырым жасауға толық негіздер бар осы жаңа сот залында көрген зерттеген ә, бейне ә, фрагментте көрініп тұр соттың, соттың алдында бірінші сатта соттың алдында әуелі медеу аудандық полициясының қызметкері келіп өзін жалған ә, қойлыбаев деп таныстырып ә, сот оның кім екенін анықтамай оның куәлігін қарамай тексермей сұрақты алып одан кейін біз қойлыбаев емес екенін дәлелдегеннен кейін қойлыбаевты сотта өзінше жариялап қойып айтып әкеліп соны сұрағанымыз оның ешбір сұраққа жауап бере алмағаны ол мына хаттаманы сегізде таңғы сегізде толтырып келген хаттаманы нақты сағат он екі он екідің он жарымға таман э, толтырылған оның бәрі анықталды яғни э, жүсіпбек сәрсенбай мырзаның үстінен толтырылған хаттама мүлдем заңсыз ешбір заңды негізі жоқ хаттама